Кемеровская область, город Белово. А проживаю Ростовская область, город Морозовск. Э, сидел и присоединился к вагнеровцам. А опиши, а когда это было? Ну, приехали они к нам числа 3 декабря. Угу. По, ну, пообщаться, поговорить, предложить. Много чего интересного рассказали. Ну, заинтересовали, можно так сказать. Пообещали там чистая выйдешь там, ну, плюс зарплата там. Вот. Ну, как бы гарантии не давали. А так вообще-то полгода, говорит, <clears throat> контракт, полгода проходит. Там даже месяц до полгода идет ре, ну, реабилитация полностью. Там. Если надо полечиться, подлечат, там отдыхаешь само собой, там в каком-то санатории там, или больнице там. И все, делают документы полностью чисто, несудимости у тебя ничего нет. Уходишь чисто. А сам сидел за что? <clears throat> Тяжкий телесный, 111 А что за ситуация была? Ситуация? Ну, в драка. Сколько дали? Три года. А сколько сидел уже? Два, сидел, год оставался. Это первая ходка? Вторая. А первая за что было? Разбой. То есть напал на кого-то? Ну, это тоже раз, как бы разбойное нападение. Забрали у человека сумку, группа лиц. Это групповое было, да? Да. И сколько сидел? Пять. Вот сейчас оставался год. Это какая колония, какая ТК? ИК-1. Это где? Ростовская область, город Заверево. Хорошо, они приехали, они представились как бы представителем группы «Вагнер», да? Или Пригожин сам приезжал? Нет, представители. Хорошо. А сколько человек в колонии? Человек? Да, сидело. Ну, на тот момент 1300 было. 1300? 1300. И сколько согласилось? 125 человек. И все уехали? Все уехали. Когда заехал в Украину? Когда заехали? Угу. 17 декабря нас уже полностью вывезли с лагеря. Угу. Привезли в Миллерово, Ростовскую угу. область, переодели военную форму и повезли в пионерский лагерь, это Луганское, Угу. Ну, уже Луганск, угу. на территорию Луганск. Ну, и там день побыли, дали нам жетон, дали нам позывные и отправили на, уче на учебку. Щепка проходила ну, в, поле, в полевых условиях. В палатках жили, полевая кухня. Ну и все. Там тренировали, показывали, как правильно обращаться с оружием, стойки там, повороты, как правильно. И стрельбы, естественно. Вот так 21 день мы, нас тренировали. И потом куда? <clears throat> Потом отправили в поселок Попасный. Там нас расформовали на две роты. Первую роту увезли, а нас вторую роту оставили как бы в резерве. Мы там сидели две недели. Поселили в частные дома нас, ну там никто не жил уже. Людей там не было в Попасне, мирных. И вот мы там жили, ждали. Потом 29 января собрали 30 человек и вывезли в этот, в Солидар. Угу. В Солидаре также разбили по группам, по 10 человек, и начали ну, вывозить по 10 человек на позиции. На что? Да. И как плен попал? плен попал. Ну, 10 человек нас послали в деревню там от Солидара, там деревня, как, я не помню, как Николаевка, угу. Ну вот. Пошли на штурм утром. Оружие же понесли там, наши были там уже пацаны, оружие, патроны им понесли. Сказали, наш, наша деревня, все, ну типа, зачистку надо сделать. А должны были наступать на нас. И мы как бы сели по позициям, заняли позиции по два, по три человека в домах в этих брошенных. И по нам начался обстрел, минометы, гранатометы, танк. Ну, как, как бы в ловушки а, попались. Все, кто куда разбежался, не знали, что делать, короче. Ну, а мы что с автоматами, мы ничего не сделаем. Против минометов, танка мы не пойдем с автоматом. Короче, разбежались, кто куда, попрятались. Я также убежал, там лес рядом. <clears throat> Бегу, еще товарищ один. Я говорю, что, куда, что делать? А назад нельзя идти. А это день, ну, белый день. И вот ну, и воронки были под, под деревьями, под этими, под елками. Вот мы в эти воронки, но ну, они такие глубокие были. И ветками еще накрылись. И вот давай, давай сидимся, когда стемнеет. Тогда уже будем наших искать. Ну вот сидели, сидели, вот ну, прилетела граната на голову. Вок? Вок. Ну, мне, конечно, контузия, я ничего не, понимал, не соображал. А светло еще было, не, даже еще не стемнело. Я кричу, Серега, Серега, ну, пацана зовут. Его нету. Слышу, он где-то сдалека кричит. Сиди, говорит, сейчас, говорит, вторая прилетит, ну, типа, скинут еще, не шевелись. Я же замер и Чувствую, голова болит, не понимаю ничего. Спина щипит. Ну, что-то, наверное, заделал. И уже когда стемнело, он ко мне пришел. Надо, говорит, выбираться отсюда. Говорю, пошли. Я говорю, к желе. А там деревня. И от деревни метров 300 железная дорога. У нас там тоже стояли, наш. Он снимает с меня бронежилет, автомат, каску. Я показал, смотри, что говорит, своей каской. А там такая дырка ну, остались завязки, внутри вот это, ну, как она там называется, ну, подкладка в шлеме которого. Я говорю, что делать? Я говорю, давай, все, в этой яме оставил, все оружие, патроны, все, что у меня было, на меня все там оставил. Взял меня под руки и пошли. Я иду, у меня голова качается, не понимаю, куда. Я говорю, давай к железной дороге, я говорю, там наши я говорю, в деревне сейчас навряд ли кто-то там живой остался. И вот шли, а вот нет, деревня заканчивается, там окопы были. И все, там руки вверх, я без оружия, с оружием. Но ну, он успел убежать, а меня взяли сразу. ну так, где-то я сейчас полежал. Они там тоже начали допрашивали, зачем сюда пришел, обшуманали. Говорю, где твое оружие? Говорю, я оставил там, говорю, где меня ранили. Это украинцы ВСУ, да? А? Это ВСУ было? Нет, это в деревне. Ну, ну ВСУ были? Да. А то семья есть? Семья? Ну, родители только. А так я разведен. А как-то советовался с родителями? Нет. Сам решил идти, да? Сам, да. А дети есть? Ну как, я племянницу поставил в курс, на войну. Сын, да, у меня есть. Сколько лет? Вот 23 года уже будет, в мае. Общаешься? Ну, до подсидки общался. Ты уже большой сам? Взрослый, да. А смотри, вот всегда... Я никого это не спрашивал, да, вот у меня как бы возник вопрос. Это, по сути, э, как бы Вагнер покупает ваши жизни таким способом? Получается так. А Получается... А Заки это, это понимает или нет? Ну, наверное, я не знаю. Я вот, мое мнение, я не знаю, почему я пошел. Вот это что, срок скостить хотел, единственное. Ну, там, правда, что... Но это же немного оставалось, год. Да. Ну, сейчас у нас, во-первых, тяжело сидеть. У нас сейчас там коммерческие лагеря, за все платить надо. То, что сидишь, за это и платишь. В смысле? Объясни. Ну, допустим, пользуйся телефоном. Угу. За это надо платить. Ну, это коррупция. Вот. Там плюс сигареты надо затянуть, тоже надо платить. На барак вот это вот, барачная система, барак надо уделять. Кроме везде, ну, 2-3 тысячи в месяц уходило, вот так вот. А это все я с матери тянул, она пенсионерка тоже, больная у меня. А если у кого-то нет денег? И я начинал уже обманывать родителей, племянницу, сестру. Попросил на одно, а на самом деле они уходили. Мне, то бишь, не доставалось, а я все давал туда. И в основном все так. Ну хорошо, а если вот, у кого-то нету платить, то что? Ну, как тоже спрашивают, ходят там, они пишут, запишись туда, запишись туда, типа, ну как бы не видят этого человека уже, просто они как бы... Ну. Это администрация берет деньги, да? Нет, это, как сказать, ну, зэки, блат, Блат, блаткомитет. А, ты в лагере кем был? Мужик? Мужик. Мужиком, да? И большинство мужики поехали воевать. Тогда я, я немного не понял, э, гайки кто закручивал, администрация или блаткомитет? Там, ну, как бы лагерем нету режима особо. Угу. Ну, там все под блатными, можно так сказать. А блатные ехали воевать? Не хотят? Почему? Не знаю. Не хотят долг родине отдать? Нет, <laughs> наверное, нет. Только мужики, да? Может бы они поехали долг родине отдать? Не, ну тоже как бы отговаривали. Блатные, Зачем да? оно надо, да. Собирали, вот так вот кто вот собрался на войну, собирали, общались со всеми. Ну, типа, ваше, ну, в смысле, дело. Вы решили, вы как бы, вам запретить никто не может. Ну, как бы так. Все. Ну, я бы как бы цель поставил, я, ну, выбрал, все. Как бы я уже... А идеология какая-то присутствует? Биология? Да. Да нет. Биология. Вообще? В нацистов не верил? Ну, говорили, что там это будут и поляки, и американцы там. Все, ну, говорит, все там будут, не только Украина. Что, видел поляка-американцев? Нет. А кто был? Я еще не видел ни разу. Ну, так говорили, что, говорят, там много. А, вот у меня вопрос. А вот э, война – это цена жизни, да? Вот ты понимаешь, что то, что мы с тобой разговариваем сейчас, это как бы удача для тебя. Что тебя не грохнули там под солидаром. Вот стоил этот год жизни то, чтобы умереть под солидаром. Да не, я уже потом подзадумался, не стоил. Вообще этого не стоит даже вообще. Я уже потом хорошо обдумал это все, когда уже приехал. Посмотрел, на самом деле, что, ну, и что на ну самом как, деле? Ну, то, что вот это вот беспорядок, ну, во-первых, неорганизованно, эта война ну, между нашими, там, сами своих стреляют, вот, ну, кидают. Может, ты впереди, а сзади свои же, свои же тебя и застрелят. А почему? Ну, так. <clears throat> Ну, берут зэков, они же не толком там никто с оружием, не, не, никто-то, может, кто-то и служил, кто-то не служил. А вот это вот взрывы, стрельбы начинаются перепуганы, они не знают, куда стрелять, и давай вот это вот. То, что учили, они как бы вот меня учили, хотя я и в армии служил. Там вот это ничего не надо. А много зэков э, воевало под Солидаром? Где? Под Солидаром много зэков было? Ну, не знаю, мы приехали, нас приехало сколько туда? Почти 200 человек у нас приехало. И до нас там были. Ну, в живых там вообще единицы оставались. Из 200 человек, да? Нет, до нас приезжала рота 100 человек. Э, насколько знаю, нам вообще человек 5 или 6 осталось. Некоторая группа вообще не доехала. Прям Урала раз разэтовали, расстреляли. Ну не расстреляли это сразу. Ну, такие какие-то всякие разные случаи. А вот твое мнение, почему зэков посылают? Я не знаю, все как бы надеялись на амнистию какую-то. Ну, ждали, по крайней мере. Наверное, выбрали вот, это, вот этот путь, как бы типа амни... почистить лагеря, вот это вот зачистку сделали и все. Я думаю, вот за это. За кипушечное мясо на войне? Наверное. Хочешь тоже что-то сказать украинцам? М? Хочешь что-то сказать украинцам? Украинцам? Да. Да, нет, в принципе, что. Сказать больше нечего. Россиянам? М? От а зэкам. Вот, например, зэкам что-то хочешь сказать? если будут смотреть? Ну, зэком, что, я уже говорил, брали у меня тоже так вот, телевидение, еще. Как говорил, здесь делать нечего, не наша война. И вообще, это неправильный путь, кто выберет эту войну. Я считаю, тут делать нечего.